me. Yo, yo, my nigga, what the fuck? ¿Qué pasó aquí, loco? Yo, what happened, B? La gente nueve, huh? Disney World, nigga. Mickey Mouse music, Jack up, Boys. This is Más bienvenida a mi party. Yo estoy en hierba, la peli, la mali me tiene sudando, estoy grave. Más bienvenida a mi party, huh? Me la voy a robar pa'l con a goma en el Ferrari. Más bienvenida a mi party. Bitch, dale pa' acá. A mamá, la tabla soba. Una padalla y en el pene 10 pa' recargar. Mami, no le paría nada. No le nada. Pero baja la voz. Pero baja la voz. Pa' no darte dos. Pa' no darte dos. no darte dos. En notado brugal tú supiste. En notado brugal tú supiste mandamos matar con un chiste. Andy Blon le tiró con el rifle. Eso tigres se burlan del system, bitch. Dejen su loquera con todo eso y que ustedes son los tigres. Que nosotros desde carajito le hemos dado problemas a todos panchitos. ¿Qué te debo de qué? Si a mí no me ando nada, yo todo lo que tengo he tenido que salirlo a josear. Si va a ti se te conoce, tú la tienes ganada, goza, no le paría nada. Que cuando salgamos a cazar, tres rones negras te van a frenar. Más bienvenida a mi party. Yo estoy en hierba, la pila y la mal y me estoy sudando, estoy grave. Más bienvenida a mi party. Me la voy a robar pa'l malecón, aquí ya como en el Ferrari. Más bienvenida a mi party. Bitch, dale pa' acá. A mamá, la tabla soba. Una pa' en el pene 10 pa' recargar. Mami, no le paría nada. No pero baja la voz. Pero baja la voz. Pa' no darte dos. dos. dos. Esto es de peli hasta la muerte, vi. Guerra con todos los metales, te apuesto que de esta no sale. La nueva en los jeans pa' tirarle, plomo pa' todo el que se pase. dos cuero mal al lado de mí, y el perco pa' yo resistí. Agua agua por fuego, compadre, si tiras segura que no fallen. Todos niggas sobresalen, se quillan porque esto no sale. La envidia lo tiene tu llave, tanto loco por matarme. Mentira, 380 con una ruleta de 30 que no se encaquilla. Popo, tira, por y Caribe, baja la manilla. Tenemos dos criollos siendo no la fila corriendo my tratando de encontrar la fortuna perdida. Dale banda y camina y corre, que corre, que corre, vacuna una bala no te impacte la vida. Más bienvenida en mi party. Yo estoy en hierba la pila y la mali me tiene sudando, estoy grave. Más bienvenida en mi party. Me la voy a robar por el malecón, aquí llegó en el Ferrari. Más bienvenida en mi party. Bitch, dale pa' acá, a mamá la tabla soba. Una pedalla en el peine, nadie pa' recargar. Mami, no le paría nada. nosotros. ¿eh? La gente nueve. Chile, que lo que. ¿eh? Vamos a afilarlo. ¿eh? Dime, Micus Papi. ¿eh? Ah, bienvenido a. Tú supiste Disney World, nigga. Mickey Mouse Music. Chaka Boys. Chile, que lo que. Dime a ver, Banana 27, la gente, nosotros. Que lo que Willow was poppin'. You already know, us, nigga. Huh? Chaka Boys. Uh, Andy Brown, dime a ver. yo sé qué pasó. Aquí había demasiada gente anoche. Ahorita, loco. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué lo que loco? Shit